сборе. Повестка дня перед вами. У нас э, два вопроса, третий разное. Первое – утверждение э, положения <clears throat> о порядке прохождения практики студентов образовательных организаций высшего профессионального образования в территориальной избирательной комиссии номер 11. Э, второй вопрос об утверждении перечня опорных участковых избирательных комиссий, расположенных в границах территории территориальной избирательной комиссии номер 11. Какие-то дополнения, изменения будут кого-то в повестку дня? Кто за то, чтобы принять данную повестку дня, прошу голосовать. Единогласно. Значит, э, приступаем к рассмотрению первого вопроса об утверждении положения о порядке прохождения практики студентов образовательных организаций высшего профессионального образования в территориальной избирательной комиссии номер 1. Слово предоставляется заместитель председателя Тихонова Тамарина. Ну, в формирования нашего кадрового состава, ну, что избирательная комиссия мы посовещались и решили привлекать к работе молодежь. У них учебная, производственная, преддипломная практики. Вот. Ну и особо отличившихся будем стараться включать в резерв участковых избирательных комиссий, потому что наш штатный состав уже, в общем-то, довольно взрослый. И пора делать ставки на молодежь. Последние выборы показали, что физически очень тяжело работать. Поэтому и такое предложение у нас созрело, мы разработали положение. Э, к положению приобщена форма договора с высшим учебным заведением. Особенности прохождения практики учли у нас, потому что и персональные данные, добавлю. Вопрос действительно важный, да, потому что, как мы понимаем, кадры, они не могут взяться ниоткуда, да, и из никуда они тоже не берутся. Ну и, наверное, привлечение наиболее активной да, молодежи части нашего населения, которые тем более заканчивают э, вузы да, по данной специальности, по данному направлению, это юриспруденция, литология, это дело производства, опять-таки же, это те люди, которые при возникновении у них в дальнейшем определенного интереса действительно смогут работать. Может быть, в дальнейшем не только в участковых избирательных комиссиях у нас есть комиссии муниципальных образований, у нас есть территориальные избирательные комиссии. Поэтому эту работу мы начинаем сейчас активно вести, тем более в преддверии президентских выборов. Опять-таки, не обязательно, что они там сразу кто-то в резерв войдут, они могут совещательным голосом на выборах, они могут быть наблюдателями, да, чтобы а, постепенно приобщаться к этому процессу. Поэтому эту работу вести нужно, и я думаю, что данное положение, которое будет регламентировать прохождение практики территориальной избирательной комиссии, нужно утвердить. Я дополню маленькое, извини, за образец мы взяли аналогичное положение, а, утвержденное Центр избирательного Вопросы какие-то будут? Кто за то, чтобы утвердить э, э, данное положение, прошу голосовать. Единогласно. Переходим к второму вопросу об утверждении перечня опорных участковых избирательных комиссий, расположенных в границах э, территории территориальной избирательной комиссии номер 11. Как мы понимаем, у нас территориальная избирательная комиссия номер 11, она одна из э, самых э, больших в городе, да, и как по численности избирателей порядка 220 тысяч у нас ну, меньше, так и по количеству участковых э, избирательных комиссий 94. Это большое количество. И <clears throat> доводить информацию обсуждать какие-то вопросы, ну, как мы понимаем, наверное, иногда бывает проще через меньшее количество людей, плюс э, если эти люди имеют опыт работы, имеют определенные организаторские способности, и имеют э, способность э, доводить то, что необходимо, до своих коллег. В связи с чем мы по территориальности в первую очередь, да, ну, э, по школам составили э, список тех э, участковых избирательных комиссий, которые, по нашему мнению, могут быть опорными. Это люди, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны, не имеют каких-то нареканий, глобальных жалоб, которые работают в выборной системе не первые дни, которые имеют поощрение как от территориальной избирательной комиссии, так и от Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Я думаю, что, <clears throat> наверное, в сентябре месяце мы их всех сюда пригласим на заседание, да, потому что ну, летом физически людей сложновато будет собрать, все-таки отпуска. <clears throat> Вот, поэтому мы с ними все Обязательно познакомимся, они будут знать э, всех членов Тиг в лицо, да, включая как с решающим, так и с, с э, совещательным голосом, да, чтобы опять-таки иногда ну, на тех же выборах бывает ситуация, когда объезжает кто-то знает в лицо, кто-то не знает, кто-то еще что-то, чтобы всегда была вот эта более оперативная связь, все телефоны будут у всех э, членов ТИК, то есть через них э, можно будет какие-то моменты отслеживать, какую-то информацию определенную, которую необходимо, может быть, оперативно получить, получать, и это будет быстрее и, на наш взгляд, эффективнее. Э, это отчасти пилотный проект, хотя в Санкт-Петербургской избирательной комиссии подобная практика существует, есть опорные территориальные избирательные комиссии, за которыми, опять-таки, по районам да, закрепляются э, Поэтому мы тоже решили не стоять на месте в этом направлении и попробовать с этой э, системой ее внедрить. Понятно, что она может меняться, понятно, что мы будем смотреть, как люди будут опять-таки работать. Здесь нужна будет тоже ваша помощь, потому что ну, где-то вы там посмотрите, как они взаимодействуют. И с учетом этого больше, да, будем дальше принимать решение, кто справляется, кто не справляется – какие-то выйти, может быть, наоборот, куда-то что-то перенести. Но это мы поймем уже э, в ходе проведения, скажем, этих э, мероприятий. Ну, вот. Поэтому есть э, предложение, я могу озвучить, если интересно. А? Ну да, ну на самом деле это все информация не закрыта на сайте если номер 11, это все и будет. То есть там ну, буквально уже думаю, что в понедельник уже можно все будет посмотреть, совсем ознакомиться. Ну вот. Кто за то, чтобы принять данное решение и утвердить перечень опорных участковых избирательных комиссий, прошу голосовать. Единогласно. <clears throat> На этом основная часть повестки дня у нас, э, коллеги, исчерпана. Переходим к информации, разная, кому-то больше нравится. Значит, э, первое. В соответствии с решением э, территориальной избирательной комиссии, еще раз повторюсь, было проведены рабочие встречи со всеми председателями участковых избирательных комиссий. 99,9% председатели на эти встречи прибыли, с ними были подведены некие итоги э, прошедших выборов. Были рассмотрены некие э, планирования и планы по проведению выборов президента, да, потому что мы понимаем, что уже с осени начнется активная фаза подготовки, самое что ни на есть активная. Вот. Э, целом, я думаю, что все прошло удовлетворительно. Некоторые председатели написали заявление о том, что они не готовы дальше работать, но это было их личное решение, их личное мнение. Я думаю, что люди тоже все адекватные, каждый понимает меру своей ответственности за проведенные выборы, ну и дальнейшую возможность продолжать или не продолжать работу. Насильно здесь никто кого, естественно, держать не будет. Будут работать только те люди, которые действительно хотят работать и готовы работать в рамках того законодательства, которое существует, да, и по тем требованиям, которые предъявляет территориальная избирательная комиссия, город, горосборком, ЦИК. По сути, никто ничего там от себя не придумывает, если идет она общая тенденция Также проведены были занятия на э, первой части многие присутствовали. Это был у нас просмотр фильма и соответствующее тестирование. Самый высокий, но ну, это так уже отклоняюсь, у нас показатели по тестам показал член комиссии с правом совещательного голоса от справедливой России 100% могу честно сказать, две ошибки сам сделал. Ну вот у нас самые высокие показатели по теплу у вас. Нет, в целом на самом деле все очень даже прилично. Понятно, что вопросы тоже составлялись, ну, с некоторыми погрешностями, погрешностями. Да, есть вопросы, которые, ну, наверное, участковые избирательные комиссии просто физически не могут знать. Все их слышали, все их э, видели. Ну, все тоже знать, наверное, невозможно. Первая часть прошла достаточно хорошо, положительно. Были у нас представители Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Покровского Гелянина. Замечаний по проведению наших занятий не было. Сейчас э, в мае мы провели в течение пяти дней, вот сегодня у нас был завершающий день. Это практические занятия, деловая игра, называемое, это подсчет голосов. Ну, поработали еще раз все со списками, с бюллетенями, где-то что-то вспомнили, где-то что-то, может, забыли. Вот. Но в целом прошло тоже все нормально, э, порядка, наверное, тоже 90% у нас отучились. Это председатели, зампредседателя и секретаря комиссии. Я могу сказать, что ожидали худшего, потому что все-таки конец э, мая, погода вполне себе хорошая. Солнце светит. Шепчет. Шепчет, да. Ну, не греет. Да, выпускные, вот, но тем не менее явка на данное занятие была достаточно высокая для этого времени. Вот. Дальше мы планируем в ноябре, наверное, осень провести занятия. Это уже с учетом того нового законодательства, что будет принято. Сейчас все знают, Государственной Думе рассматриваются поправки э, в закон, в частности, ну, самое такое, что вот, э, скажем, да, это отмена открепительных удостоверений, это, э, опять-таки, ну, будет интересно посмотреть, как это работает. За 45 дней могу сразу сказать, до дня выборов мы с вами ничего не планируем, потому что мы садимся здесь и дежурим, мы принимаем граждан, которые будут приходить и изъявлять желание, соответственно, голосовать на нашей территории. За 10 дней они будут идти в участковую избирательную комиссию. То есть, ну, убедительная просьба, я, конечно, понимаю, что там, наверное, зимой такого потока отпусков нету, ну, как-то вот запланировать 45 дней, потому что дежурить, ну... Вторая половина, наверное, будет, да. Через компьютер да, конечно, мы же сразу это в газ выборы будем передавать, и газ выборы, соответственно, уже будут э, дальше, потому что там, соответственно, если он там с Новосибирска, образно говоря, приехал, его там нужно будет снять, здесь поставить. Вот, поэтому готовимся к этой работе. Участковую избирательную комиссию мы тоже на эту э, работу настраиваем. Ну, все остальное там, как бы, все на уровне слухов. Основное вот, что вот, как бы, действительно, касаемо там, территориальной избирательной комиссии, это основное, это вот, это не надо ликвидировать. Но ну, я думаю, что мы с этим справимся. А вот, это по вопросу обучения. Значит, э, второй вопрос у нас, ну это в первую очередь для наших замечательных э, политических партий, которые здесь присутствуют у нас, по-моему, все, да, у нас? А, ну, Дмитрий Борисович нет, но есть человек, который доведет, я думаю. Вот. У нас 18 мая идет народ резерв участковых избирательных комиссий. Продолжаться он будет до 16 июня. Если есть какие-то вопросы или еще что-то, всегда лучше, ну, просто меня там или Тамару Вениамину или Алису Игоревну набираете и говорите. Там, есть такие-то вопросы, ну, не всегда можно найти где-то, да, даже документы какие-то, еще что-то скиньте документы. И чтобы не было там, это все неожиданно, там, ну, сразу там, я, предположим, приду с резервом в четверг, там, в 4 часа. Мы смотрим, да, сколько человек, чтобы спокойно могли сесть, да, там уже ни на кого не отвлекаясь, там, два часа посидеть, поработать, посмотреть, что документы адекватные были и правильно, главное, грамотно составлены, и мы четко с вами работаем. Если есть, э, да, там... Значит, особенно это касается потому что мы здесь не видим людей. И опыт показал, что в заявлениях ни те телефоны, ни те адреса. И нам потом этих людей не найти. Что интересно, и вам не найти. Их никто найти. потом не может найти. То есть они есть, а где они есть? фактически, где живет человек, можно было найти. Адреса электронной почты по возможности. Ну, ну это опять-таки, ну, понимаем, что перед выборами это не последний резерв, да, у нас, скорее всего, будет еще осенью, ну и как э, по закону, если я не ошибусь, я скажу, за 50 дней до дня голосования тоже резерв, ну, то есть я думаю, еще будет. То есть если сейчас там нет, не ну, торопиться, а бы кого, ну, я бы не рекомендовал. Все-таки к кадрам надо относиться тут, достаточно не то что правильно, да, но чтобы эти люди потом ходили, потому что когда у нас получается в день выборов комиссия там 8 человек приходит 5, да, непонятно, не дай бог там с одним что-то случится и кворум все, ну, или там звонишь человеку от партии, он говорит, а я, я не знаю. Когда-то я же писал, ну я же на те выборы писал, то есть опять-таки разъяснять людям, что это там не на один день, да, и, скорее всего, если вы этих людей планируете, у нас, тоже э, напомню, в 2018 году в период президентской кампании будет э, формирование нового состава участковых избирательных комиссий на 5 лет. И людям надо очень внимательно разъяснять, что это на 5 лет, чтобы они понимали, что это не как раньше, когда-то давно одни выборы отработал и все. То есть в 5 лет человека будут приглашать, если он а если он еще зам председателя, или секретарь, это опять-таки учебы все, э, нагрузки и все остальное. То есть с этим очень очень внимательно. То есть все телефоны есть, а на месте, если у кого-то вот до 16 по партиям возникнет желание или потребность там поймет, что у вас резерв, там кого-то заменить надо, а Звоним, договариваемся, назначаем время и с партиями политическими, естественно, вопрос прорабатываем. Что-то есть у кого-то? Ну, тогда, я думаю, на этом мы закончим э, наше заседание. Всем скажем. большое-большое спасибо. Значит, э, мы еще, скорее всего, один раз э, соберемся, наверное, как раз 16 или 17 июня, но это будет один вопрос. А, как раз касаемо резерва. Вопрос, ну, понятно, формальный, что нам принесли, то мы утвердили и отправили в горосберком, и они уже этот резерв э, формируют. Наши здесь, скажем так, не Вы а, связующие звено... ваш покой. А где карточки дают? Сказали, что... Продуктовые? А? Какие? Продуктовые. продуктовые. Какие продуктовые? Что вы? Это мир. Не здесь точно. Не здесь ну, точно. Ну, здесь. после этого я думаю, что если у нас острой необходимости не будет, ну, в рабочем порядке там уже будем смотреть. Ну, до сентября месяца, наверное. Думаю, что июль-август все могут смело ехать. Отдыхать, набираться сил перед сложной новой выборной кампанией. Всем спасибо, коллеги. Спасибо.